بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته موضوع بحثنا في هذا الملتقى اليوم هو سهو ونسيان المعصوم السهو هو عدم التذكر الذي يؤدي إلى فعل أو ترك الشيء عن غفلة وبغير علم والنسيان بالأصل هو عدم التذكر الذي يؤدي إلى ترك الشيء عن غير علم أو غفلة وعدم تذكر المعلومة هو أيضا ترك شيء عن غفله ويستخدم أيضا لفظ النسيان في آه، وصف ترك وإهمال الشيء عن علم وعمد ولكن هذا المعنى آه، يحتاج قرينة تصرف اللفظ إليه لأن الأصل في النسيان هو الترك عن غفلة وليس الترك عن علم وإهمال إهمال متعمد وهذا آه، المعنى الأخير هو المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى بقوله الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ننساهم أي نتركهم ونهملهم أيضا قوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون فنسيهم أي إن الله تركهم وأهملهم فهذا النسيان المنسوب إلى الله هنا ليس ترك فقط كما توهم بعضهم وإلا لقال الله نتركهم فتركهم بل المراد هو ترك مع, مع الإهمال وعدم الاهتمام عن علم فالخلاصة هنا هناك معنيين للنسيان الأول هو الترك مع الغفلة وهذا هو النسيان الذي نعرفه ويتبادر معناه إلى الذهن, إلى ذهن المتلقي مباشرة عندما يسمع لفظ آه، نسي وهناك معنى آه، ثان يحتاج قرينة تصرف المعنى إليه وهو الترك مع العلم وتقصد الإهمال آه، <clears throat> ولا آه، ولا يصرف عادة لفظ النسيان لمعنى الترك المجرد بل هذا المعنى له لفظ يستعمل له وهو لفظ ترك آه، وما نحن بصدد بحثه ومناقشته في هذا الموضوع وفي هذا الملتقى هو النسيان من النوع الأول أي الترك مع الغفله آه، في الحقيقة أن مسألة السهو والنسيان عند الإنسان عموما آه، مرتبطة من من جهة من جهة بالنفس الإنسانية ومن جهة أخرى بالدماغ الذي هو آه، آلة بيولوجية في جسم الإنسان في جسم أي إنسان مكتمل وهذه الآلة البيولوجية لديها قدرات محدودة مثل قدرة الدماغ على التركيز الدماغ له قدرة محدودة على التركيز والتذكر وطبيعي جدا أن لا يتمكن الدماغ من التركيز ومتابعة عدة أمور في آن واحد بدقة متناهية فالنسيان والسهو وخصوصا في الأفعال المركبة أو المتراكبة أو المتتالية حالة طبيعية لا يخلو منها إنسان آه، لأنه لازمة تلازم دماغنا المادي لا يمكن التخلص منها ولهذا تجد كثير من الناس يحاولون أن يعصموا أنفسهم آه، من النسيان والسهو بتسجيل ملاحظات في أوراق حول مواعيدهم والأعمال التي يجب أن يقوموا بها آه، بل تجد من لديهم أعمال مهمة يضعون أشخاص آخرين لتسجيل مواعيدهم واعمالهم ومتابعتها وتذكيرهم بها وتجد مصنعي بعض المعدات التي يستعملها الانسان او يعمل عليها الانسان يضعون منبهات ضوئيه او صوريه او صوتيه لان فيها اكثر من جهه تحتاج مراقبه وهم يعلمون بالتجربه ان الانسان ينسى ويسهو بمراقبه بعضها عن بعضها الاخر آه، الإنسان يذهب لجلب شيء يخصه ثم عندما يصل للمكان يجد نفسه قد نسي سبب مجيئه لهذا المكان آه، لأنه مر بطريقه بأشياء شغلت دماغه عن التركيز على الأمر الأول الذي جاء بطلبه الإنسان يتكلم في أمر معين ثم ينتقل إلى فكرة أخرى يركز عليها قليلا ثم يريد ان يعود الى الى صلب الموضوع الذي كان يتحدث فيه فيجد نفسه قد نسي عن ماذا كان يتكلم وربما يطلب من الذين معه تذكيره فيما في ماذا كان يتكلم او انه يريد ان يتحدث في موضوع بعض الاحيان فيبادره الشخص المقابل بالحديث بموضوع اخر فيجد نفسه قد نسي الموضوع الذي اراد طرحه آه، والنسيان في كل تلك الحالات سببه ان قدره الدماغ الانساني على التركيز على عده امور في وقت معين محدوده فهو ينشغل بالتركيز على موضوع معين آه، عن الاخر وهذه مساله طبيعيه في الجسم الانساني ولا تتعلق بروحه او بنفسه آه، حتى يكون لارتقائه وعلو شانه الروحي دخل فيها فكون طبيعة الإنسان أنه ينسى ويسهو مسألة تجريبية الكل يراها ويستطيع أن يلمسها بمراقبة حاله وحال بقية آه، الناس وهي مثبتة علميا والمعصوم إنسان فالسهو حالة طبيعية آه، تعرض له كغيره من البشر وبالتالي ف <coughs> افتراض عصمته آه، من السهو آه، سواء مطلقا آه، ام في العباده يحتاج دليل قطعي وهو اي الدليل القطعي هو ايه محكمه او روايه قطعيه الصدور وقطعيه الدلاله على المطلب او دليل عقلي تام وهذه كلها مفقوده لدى القوم الذين يدعون الاعتقاد بعصمة المعصوم من السهو والنسيان مطلقا أو في العبادة ومسألة نسيان وسهو المعصوم آه، تجد أن متكلمي الشيعة وفقهاؤهم آه، أنفسهم لم يتفقوا على لم يتفقوا على قول فيها فضلا عن أن يتفق عليها متكلمي وفقهاء الإسلام جميعا وإن شاء الله سيخرج المؤمن وطالب الحق من هذا الموضوع بحقيقة ونتيجة واضحة لا لبس فيها بالنسبة لمسألة السهو والنسيان حقيقة لا تخالف محكم وصريح القرآن الكريم بالنسبة للعلاقة بين خليفة الله والتذكر والسهو والنسيان هناك عدة فروض لهذه العلاقة الفرض الأول هو أن خليفة الله لا ينسى ولا يسهو مطلقا بذاته وهذا باطل وغلو حيث يلزم منه أن خليفة الله في أرضه نور لا ظلمة فيه أي كمال مطلق وهذا القول باطل لأن النور لا ظلمة فيه هو اللاهوت المطلق سبحانه لا غير كما أن القول بالعصمة الذاتية من السهو والنسيان لا يمكن أن يشمل آه، جهة دون أخرى فنقول أنه معصوم ذاتيا عن السهو في التبليغ وفي العبادة وغير معصوم في الأمور الدنيوية لأن آه، معناها أن ذاته عاصمة فلو انتقضت هذه العصمة من السهو والنسيان من جهة لانتقض كون أن ذاته عاصمة وبالتالي انتقضت أي عصمة ذاتية له من السهو والنسيان ولهذا لا بد من الالتفات إلى أن كلمات بعضهم في كون انتقاض العصمة من السهو من جهة يعني انتقاضها من كل جهة لا يصح إلا أن كان مبنيا على أن عصمة المعصوم ذاتية يعني عصمته من السهو وهو امر باطل لان المعصوم عصمه مطلقه بذاته هو كامل مطلق بذاته وهو الله سبحانه لا غير. الفرض الثاني وهو ان خليفه الله لا ينسى ولا يسهو مطلقا لوجود مذكر له يعصمه من السهو والنسيان. مطلقا ومع ان منكري السهو والنسيان لم اجدهم عاده يفرقون بين القول الاول والثاني التي بينتها هنا ولكن سأحمل قولهم على الثاني حتى لا نضعهم في دائرة آه، الاتهام بالغلو فأقول بالنتيجة هو قول عقائدي وبالتالي يحتاج لإقامة الدليل القطعي اليقيني في حين أن أقوالهم لا نجد فيها دليلا عقليا أو نقليا تاما آه، يمكن الاعتماد عليه في العقائد وكل ما نجده أنهم يستشكلون على قول المخالف لهم لإثبات عقيدتهم هذه فيقومون عادة باستعراض آه، جملة إشكالات على الآيات التي آه، ذكرت نسيان بعض الأنبياء عليهم السلام وإشكالات على الروايات التي <clears throat> آه، ذكرت سهو النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام ويردفونها ببعض الاشكالات العقليه على مساله آه، سهو المعصوم في العباده وستاتي مناقشه آه، هذه الاشكالات <clears throat> والتعرف على عدم آه، اهليتها لاثبات عقيدتهم. الفرض الثالث ان خليفه الله ينسى ويسهو كاي انسان اخر ومعناه انه يمكن ان ينسى او يسهو عن تبليغ بعض الدين الالهي او ان ينسى ويسهو فيقوم بتبليغ شيء على انه من الدين وهو ليس منه او يطلب تبليغ شيء على انه من الدين الالهي وهو ساهن دون ان يكون هناك مذكر له آه، وحي مباشر من الله او بتوسط ملائكه او ما يشاء الله توسطه لنقل الوحي وهذا القول مناقض للقرآن حيث صرح الله في القرآن بوضوح بوجود المذكر الإلهي الذي يضمن وصول الرسالة الإلهية صحيحة وكاملة إلى المكلفين إلا من ارتضى قوله تعالى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا أه، وهذه العقيدة أه، الفاسدة هي عقيدة أه، بعض الوهابية السلفية يعني واتخذوها بالخصوص للدفاع عن عمر ومن تابعه في اتهام رسول الله صلى الله عليه واله بالهجر فهم ارادوا التعلل آه، لعمر بالحجه وان كان بمخالفه صريح القران وان كان بالطعن في الدين الاسلامي آه، وان كان بالطعن في الرسول محمد صلى الله عليه واله فقالوا لا اشكال آه، ان محمد صلى الله عليه واله يهجر أو لا يدري ما يقول حتى وهو يقول أنه صلى الله عليه وآله يريد تبليغ الأمة بوصيته التي آه، تمنع عنها الضلال إلى يوم القيامة لأن محمد صلى الله عليه وآله عندهم يجوز عليه السهو والنسيان في كل شيء حتى في تبليغ الدين يعني حتى في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى فممكن أن يقول وهو على فراش الموت بحسبهم يعني ممكن أن يقول اتوني بكتاب لأكتب لكم وصيتي التي تعصمكم من الضلال إلى يوم القيامة ومع هذا يكون ساهن ولا يدري ما يقول ويخرف ويهجر وغلب عليه الوجع كما قال عمر و جماعته وأظن أن الكثيرين مر عليهم آه، حديث المشهور عن ابن عباس آه، رزية الخميس حيث قال آه، إحدى هذه الروايات أقرأها لكم يوم الخميس وما يوم الخميس ثم جعل تسيل دموعه حتى رؤيت على خديه كانها نظام اللؤلؤ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله اتوني أه، بالكتف والدوات او اللوح والدوات اكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده ابدا فقالوا ان رسول الله يهجر أه، الفرض الرابع أن خليفة الله يمكن أن ينسى ويسهو في موارد كأي إنسان آخر ولا يمكن أن ينسى أو يسهو في موارد أخرى مطلقا لوجود مذكر خارجي ولحكمة ما وهذا القول الرابع هو عقيدة آل محمد صلوات الله عليهم ولكن هناك من أضاف أمور اعتبرها مما لا يصح ان يسهو فيها المعصوم كالسهو في بعض تفاصيل العباده آه، كعدد الركعات آه، الذي وردت فيه روايات عن طريق السنه والشيعه تذكر سهو النبي صلى الله عليه واله في عدد الركعات وسهو الائمه صلوات الله عليهم في بعض آه، العبادات كالطواف الرواة سهو الأئمة ذكرت في كتب الشيعة طبعا آه، طبعا يدعي بعضهم آه، بجهل أن هناك إجماع من علماء الشيعة على هذه العقيدة وهي نفي السهو عن المعصوم لكن حقيقة لا يوجد إجماع بل يوجد من كبار علماء الشيعة ممن لهم تصريح بجواز سهو النبي او المعصوم في العباده او عدم وجود دليل على نفيه ومن هؤلاء الشيخ الصدوق وشيخه آه، محمد بن الحسن رحمهم الله آه، اقرا لكم بعض كلام الشيخ الصدوق في هذا الخصوص بهذا الخصوص آه، يقول إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي صلى الله عليه وآله ويقولون لو جاز أن يسهو عليه السلام في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ لأن الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة وهذا لا يلزمنا وذلك لأن جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي صلى الله عليه وآله فيها ما يقع على غيره وهو متعبد بالصلاة <clears throat> كغيره ممن ليس بنبي إلى هنا انتهى كلام الشيخ الصدوق في كتابه آه، من لا يحضره الفقيه الجزء الأول آه، <clears throat> الصفحة 359 إلى 360 آه، أيضا الشيخ الطوسي آه، طبعا كلام الشيخ الصدوق لا يحتاج تفصيل يعني واضح كلامه أيضا الشيخ الطوسي رحمه الله حيث قال يعني الشيخ الطوسي لديه تصريح وسأقرأ عليكم التصريح حيث قال في معرض تفسير قوله تعالى آه، واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين آه، قال الشيخ الطوسي رحمه الله آه، واستدل الجبائي أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان قال بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم شيء من ذلك وهذا ليس بصحيح أيضا لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك أو ما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل وكيف لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون ويخشى عليهم والنوم سهو وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان والذي ظنه فاسد التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي آه، الجزء الرابع الصفحة 165 وأعتقد كلام الشيخ أيضا واضح آه، <clears throat> أيضا آه، ممن لهم تصريح بهذا الخصوص هو محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني آه، رحمه الله حيث قال في آه، معرض كلامه عن أحد الأحاديث في مبحث الزيادة في الصلاة وأما الخامس فالذي أظن أن علامات الوضع فيه لائحة لا من حيث تضمنه سهو النبي صلى الله عليه واله فان نفي ذلك محل كلام بعد ورود معتبر الاخبار انتهى كلامه آه هذا المصدر استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار لمحمد بن الحسن الجزء السادس آه صفحة 215 أيضا آه يعني كثيرون من يصرحون بهذا أنا أختم بالسيد الخوئي فالسيد الخوئي رحمه الله آه، حيث صرح أنه لا يوجد دليل يفيد القطع واليقين بنفسه عن المعصوم في الموضوعات الخارجية يعني كأفعال الصلاة والحج إلى آخره وكعدد الركعات المذكور في الروايات أو أيضا عدد أشواط آه، الطواف السيد الخوئي يقول القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجيه والله العالم المصدر صراط النجاه الجزء الاول مسائل في العقيده السيد الخوئي أه، ولا شك أه، انتهى كلام السيد الخوئي والان <clears throat> على ولا شك أن الاعتقاد يحتاج لليقين من المسألة المراد الاعتقاد بها فتصريح السيد الخوئي بفقدان اليقين في مسألة نفي السهو عن المعصوم في الموضوعات الخارجية معناه أن السيد الخوئي لا يعتقد بهذه العقيدة التي يعتقدها غيره فالسيد الخوئي يقول هنا أن نفي السهو عن المعصوم في الموضوعات الخارجية غير متيقن أي لا يوجد دليل عليه يفيد اليقين والاعتقاد طبعا يوجد غير هؤلاء من علماء الشيعة ممن لا يعتقدون بعصمة النبي أو الإمام من السهو آه، بالعبادة ولكن فيما ذكرت كفاية لبيان عدم صواب مدعي اجماع علماء الشيعه على هذه العقيده والحمد لله رب العالمين وان شاء الله آه، سنستمر باتمام البحث في هذا الموضوع في الملتقى القادم ومن الله العون والسداد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته